Um bom dia a todos os presentes. Essa, é, hoje é dia 30 de novembro e já estamos há oito meses aí com distanciamento social. Né? Então, por essa razão, essa defesa de mestrado está acontecendo de forma remota e ela também está sendo ah, transmitida ao vivo pelo, por um, pelo link do YouTube para da sua publicidade. Então, primeiramente, agradecer aos presentes, em especial à banca, ao professor Vitor Nascimento, da Universidade de São Paulo, e ao colega Renato Lopes, da Unicamp. E, sem mais delongas, já passar a palavra para o candidato Sami Carvajal, que vai apresentar o, a dissertação de mestrado dele aí nos próximos 40 minutos, para depois a gente poder discuti-lo. Então, Sam, é com você. Bom dia, Bruno. Bom dia, é, Vitor e Renato. É, muito obrigado pela presença de vocês como banca. É, muito obrigado, Bruno, pelo... Obrigado a... pelo streaming. por conveniencia, hoy voy a pasar a presentar el, eh, uh, good morning again to everybody who's attending to this presentation. Many thanks for, for being part of this. Many thanks again, Victor and Renato. so, uh, the name of this this is uh, efficient pulse density uh, modulated microphone array processing. And the outline follow to explain and uh, this work uh, is showing in this slide. first, uh, state the problem and the objective of the thesis. after that, I will uh, expose the three methods uh, proposing this work to resolve this problem. Finally, I will conclude and suggest some future work. First, uh, to better understand what is this thesis about, I will introduce you some basic concepts. Uh, the first one is the PDM microphones. They are called PDM uh, because their output are pulse density modulated bit streams. They are also digital microphones, digital because they are a digital signal ready to be used in digital systems like uh, CPU, DSP, FPGA, etc. Nowadays, and they are very popular and they are the basis of many voice recognition systems uh, because of their size. Uh, they are tiny um, because also they are of their versatility uh, because they are digital output all intelligent virtual assistants of companies uh, like Amazon or Google use this kind of microphones. So if you have uh, like a Google Home or Amazon Echo in your, in your house, uh, and, you know, uh, you can know that, that these uh, these devices use this kind of microphones. The working principle of these microphones is shown in this diagram. Uh, the physical voice uh, signals detected uh, by the variable capacitor in the, in the input. the voltage in this capacitor will change according to the voice signal. The voltage output of this capacitor is amplified. finally, this is amplified over sigma delta modulator here. So, for instance, if the input uh, is a sine wave, sine wave uh, waveform has a sinusoidal uh, waveform like this, uh, the output of the microphone after the modulator will have this response. Uh, this frequency, the frequency spectrum of this output, uh, which is a pulse density modulated stream, will have this characteristic. You can see that the signal is present in the audio band from 20 Hz to 20 kilohertz, but there are a lot of noise in the high frequencies. This noise is caused by the noise shaping operation done in the sigma delta modulator. The output of the microphone, the microphone has a noise. Uh, it can be uh, used directly in a digital system. A PDM by stream uh, should be demodulated uh, with a decimation filter like this. This decimation filter is simply uh, a low-pass filter that will cut off the high frequency noise that output uh, in the output of the uh, um, in the output of the microphone. So the output of the decimation filter will be an audio signal modulated in, in pulse code modulation or PCM. So uh, just to depict what uh, decimation filter do, it is it will implement a low pass filter like this. So in order to cut off all the noise in the high frequency and let pass only the voice signal here. So in the end, uh, if this input is uh, PDM, uh, the output here will be PCM. It, it will have, uh, so in other words, if this input has a bit, a bit string width, it will have in this output a 16 to little bit sweet depending on, on the decimation filter performance and design. Another important concept to understand, and this, this is, is the informing algorithms, uh, and especially the delay and some informing algorithm. Uh, informing is a technique used in array signal processing to detect the direction of arrival of a signal uh, or in other words, to increase the signal-to-noise ratio in specified instances. These beamforming algorithms are used uh, not only in audio, as they are originally invented for antenna array processing and radar systems. Uh, now, the sum algorithm is the oldest and uh, a more basic uh, beamforming algorithm. It is based on delay each input uh, by an appropriate uh, time factor then to add the, the, the signals together uh, because that is the number delay and some delay and some uh, that delay factor will determine which uh, direction we want to detect the signal. In this first picture uh, figure, for example, uh, the delays are calibrated to detect a signal from this direction. So any signal incoming from this direction will arrive to all these microphones at different time. But as the delay are adjusted uh, accordingly, uh, these signals will be in phase after the delays. Uh, therefore, when they are added together here, the signal incoming from the desired direction from here uh, will be present in the output here. On the other hand, uh, if any voice signal arrives from another direction, from this direction, for example, uh, the signal will be also delayed, uh, but as the delay is not calibrated for this direction, uh, the output won't have the signal, but other ones as So uh, being these concepts introduced, uh, we will formulate the problem to be solved in this thesis work. Uh, if we would like to use PDM microphones in a simple delay and some information systems like, like this, for, for instance, we would require uh, to implement a decimation filter for each microphone. This is mandatory. Uh, as this uh, requirement and uh, limits, uh, uh, as, as this decimation filter requirement will limit the usage of PDA microphones in large uniform arrays because of their high implementation resource requirements. In this graphic uh, is shown how the order of the decimation filter increases with the characteristics of the low-pass filter. Uh, generally, for consumer applications, uh, it's required that this filter will be sharp, uh, so decimation filters of order of 2000s or more would be required this estimation filter requirement is multiplied by the number of microphones that could be 40 or 50 depending on the specification of the informant. Implementation cost of the system become prohibitive, requiring a high quantity of hardware, software resources. Finally, also, uh, as uh, in delay and some informer uh, is also required to delay each input uh, the implementation of delay chains uh, in, in, hardware or software requires memory elements. Uh, and in, for practical applications, when you have many microphones, uh, the implementation of these memory elements uh, will become also prohibited. So given stated problem, uh, the objective of this thesis is uh, giving an estimation filter uh, specification to find resource-efficient beamformer implementation architectures using PDA microphones. Or in other words, uh, to look efficient uh, structures to implement this delay and some beamformer shown in this figure uh, based on our experience uh, in the industry, uh, it was perceived that there is not uh, an only way to, to solve this problem, uh, as many variables are involved uh, in the implementation of decimation filters. it also depends on the number of, of microphones in the array, application, because not all, all applications will have the same the same features you want uh, in the industry. So to achieve this objective, uh, three novel approaches were formulated and uh, three solutions were proposed. Um, and I will explain these three solutions in this presentation. sorry, we lost your, your presentation. Okay. Sorry, uh, my, my screen was. Okay. So, uh, so I, I will uh, uh start to expose the trees and uh, one of the, the first uh, method, the first solution. okay, as the decimation field, there is one of the basic structures of delay and some informer like this the first objective here is to optimize this structure uh, of each individual decimation filter. So uh, it's believed that if we minimize the implementation resource of each individual decimation filter, the implementation resources of the whole beamformer will be also minimized. Uh, so uh, to to achieve this objective, uh, it is proposed an algorithm to design decimation filters with optimized implementation resources. Uh, to do that, a bottom-up approach was followed in order to, to solve this problem. Uh, so first, we were we were discuss the most basic filter design methods, like the repo, advanced and SIG filters. Other design methods were discarded uh, because uh, they are not optimal as they consume more resource than required. Then it was discussed uh, multi-stage filter design methods, and it was calculated uh, equations to obtain the frequency range and the ripple of each individual stage. Finally, it was proposed an algorithm uh, that takes into account the study multi-stage filter design methods, but that uses only basic uh, mentioned structures here as individual stages. Uh, concerning the basic filter design structures, we will talk a little about the SIG filter. Uh, the SIG filter is an efficient and simple low-pass filter structure. Uh, it only requires delay, uh, delay elements and adders, uh, no multipliers. Because of this multiplierless structure, it is commonly used in filter design problems as at the first stage. Because of frequency response is uh, shown, uh, shown here, uh, because of this attenuation uh, not uh, not flat, and this filter requires a compensation filter uh, to be used. Uh, so for example, if you uh, this this filter, uh, if you want to design a filter with this response, if you want to use a seek filter, you will need to compensate this filter with with another filtering cascade, which will have this this response. So in, in the overall response will be compensated that the attenuation in this band. So uh, concerning these compensation filters, uh, from all reviewed compensation filter architectures, uh, it stands out the method proposed by Jovanovic in three papers. She proposed the use of these multiplier-less structures here. Uh, this method requires of these two B1 or B2 coefficients be selected according to the required uh, passband specification. uh, during the analysis realized uh, was realized that the Javanomic method can be improved from a new intermediary condition shown here. So uh, a new set of coefficients is proposed also in this thesis to compensate filters. Okay, uh, also uh, the simulation filter design specification uh, can be split in many individual filter stages uh, as shown in this figure. Each individual uh, should be designed in order to keep the overall filter response under specification. So in this thesis was derived expressions to calculate the optimum order of each filter stage to keep this overall filter response uh, under specification. In that way, uh, as the size of each uh, individual stage is minimized, the overall filter is also minimized. So uh, each individual stage is minimized, uh, maximizing the number of don't care bands uh, in, in, in each stage, distributing also the passband ripple between all the stages or maximizing the transband length specification of each stage. So finally, after the multi-stage filter design equation derivations and the basic filter structures review, uh, it is proposed an algorithm. It takes uh, as input uh, desired uh, specification of the decimation filter, like this, uh, us in the analysis down the remaining variables that cannot optimize it or via some equations are the stage of the of each decimation rate or and the type of each stage filter. Uh, this algorithm iterates over all different decimation rates combinations uh, and all over all filter type combinations. And it calculates the number of additions per second in each row so in the end, the result of this algorithm are many uh, combinations of filters sorting according sorted according to the total number of additions per second. Uh, uh, so, for example, uh, we have uh, these results. Uh, these two tables show the results of the algorithm applied to a given specification, and the most efficient architecture found by the algorithm is this this one, this red one. Uh, these three metrics here show how many resources uh, it could require in, in real application. It, it's an estimate to to to to the reader, to the to the reader or the sender knows how this architecture could work in a real application. So the first one is the frequency of the CPU required to implement this one. Uh, the second one is the number of adders in FPGA running at 64 megahertz. And the last one is the number of others also. But uh, if this filter is implemented in a chip or FPGA, FPGA also running at 10 megahertz. Uh, it's interesting interesting to see uh, that this algorithm shows that uh, the LF band based uh, filter it's it, would like more efficient than a SIG filter based filter like this. Uh, in contrary what uh, to our believed in the most uh, the SIG filter it's usually to believe to be the most more the most efficient one but in this result it, it in this case of in, in specific for this informer in this uh, frequency and decimation filter specification is shown that LF band filter is, is more efficient. Uh, in this figure is shown how the individual responses of the each uh, filter stage complements uh, each other. Uh, see that even though each stage uh, doesn't work inside the desired specification, uh, the overall uh, filter has uh, the desired response. so here you can see the stop band specification of the overall filter. It's, it's under specification and the ripple under 0.1 decibels, which it's what we want. So uh, the second uh, method or solution we we propose to resolve this problem. Uh, the second solution and the objective uh, was to try to implement the informer in the PDM domain. In other words, uh, to move uh, this delay and some processing block here in red uh, just after the PDM opens. the hypothesis was that uh, as the decimation filter is not required anymore when you do that, uh, the implementation of delay and of algorithm <coughs> directly uh, in PDM domain will require less implementation resource. To prove this affirmation, first it was reviewed all the state-of-the-art and some implementation methods in time and frequency domains. And then it was implemented the proposal methods in the PDM domain here the detection performance and the required resource were compared. So uh, talking about the time domain implementation methods, we have three, three state-of-the-art methods and one proposal. Uh, the first one uh, is the simplest delay and some beformer implementation method, that's script time beformer the diagram here was shown along this presentation, and it is what we want to optimize. Uh, uh, so it's a uh, delay and some beamformer. It's, it's very simple. Uh, as the delay depends on the output sampling frequency here, uh, and it is an integer, integer value, it cannot be steered in arbitrary directions. Uh, so we will see this effect in, uh, in the next slides. Uh, this is a variation of, a, uh, of the simplest delay sampling format that overcomes the resolution limitation. Uh, this has an interpolation block to sample the sampling rate of the delayed uh, elements in such way that the delay is not more is more granular is, more granular it also can be implemented uh, in a polyphase structure so the number of calculations can be reduced largely. This uh, acts uh, in the same way than, than the interpolation informer, informer uh, in the past slide, but the interpolation filter is applied just in the end. Depending on the interpolation factor and the number of microphones, this method can be more efficient in terms of resource than the last one finally, the proposal. Uh, this is the proposed method, and it's as, as it, meant, eh, it was mentioned before, and the delay and some operation are performed just after the microphone inputs, and the decimation is done just in the end. Uh, it's important to see that delay change will require, require to be larger as the sampling rate in the inputs is greater than the output sampling rate. So this delay change will need to be uh, bigger. So in, in, these diagrams are shown the normalized power response uh, when used the traditional ones method and the proposed one. Uh, for this, uh, it was simulated an uniform linear array of 40 microphones uh, with uh, signals coming from 20, 60, and 110 degrees uh, and of inclination um, and and with uh, frequencies with one kilohertz, two kilohertz, and five kilohertz. Uh, it's shown that the first one uh, has a limited uh, resolution in comparison with the other ones, the interpolation and the proposed one also you see that proposed one has a better performance and resolution than the simplest one and also it, it has a um, better resolution than the interpolation one here. Talking about the frequency domain implementation methods, uh, we will discuss two uh, state-of-the-art methods. Uh, the one-dimensional and two-dimensional, and then nullables uh, proposed ones, also the one-dimensional and two-dimensional ones in the PDM domain. The one-dimensional FFT informer, uh, uh, this method, uh, in this method, the signals are already decimated. Uh, here are passed to the frequency domain using FFT blocks. Actually, these are uh, short time FFT blocks uh, then the delay is performed uh, by a, a, complex multiplication here. Then all delay signals are added together in the same way than the time domain algorithm. And finally, um, inverse FFT transform is applied. Uh, the two-dimensional FFT beamformer uh, this method is a simplification of the 150 method shown in the last slide. Uh, but uh, in this, the delay uh, the delay is performed using another FFT block. This uh, is a simplification for uniform arrays. Uh, so uh, this is called two-dimensional FFT informer because these operations in cascade of FFT can be replaced by that two-dimensional FFT block. So the, the first proposal uh, method in the PDM domain is analogous to the state-of-the-art one, uh, but with the difference that the uh, is applied directly to the PDM bit streams here. As the frame window should be kept the same, the number of samples in the FFT uh, increase uh, after that, uh, there is only a decimation filter, and it also it's also applied uh, inverse of two-dimensional bit stream proposal, one in the PDM domain, it, it has also the same the same principle. Uh, you do the two-dimensional FFT directly to the in the PDM bit streams. You steer also the the, the, the output of the FFT to one direction, and you decimate after that, and finally you use the inverse FFT to go back to the time domain. Comparing uh, the normalized power of this uh, state of the art and the uh, proposed uh, ones in frequency domain, uh, you can you can it can be shown that the state of the art and the proposed ones have the same detection performance. They there is no difference between the analogous one and the, the state of the It is tested the same uh, signals than the other slide. Uh, so they uh, have a better performance than the time domain state of their methods also. So finally, uh, this table, this table compares the resource, resource required to implement the state-of-the-art and the proposed informers. Uh, between the time domain, uh, time domain algorithms, uh, it can be shown that proposed one requires requires way less resources to implement it. So, so you see only this the, the upper part of this table. You can see that the, the the proposed one in red requires less uh, uh, storage, less, uh, less multipliers, and less uh, others to be implemented. However, uh, between frequency domains algorithms comparison, it's also shown that the proposed ones are, are very expensive, practically prohibitive to implement. So uh, we can say that the proposed time domain algorithm uh, is the most efficient between the state of the art methods, and it also has a good detection performance. performance. However, uh, sometimes sometimes we uh, more complex beamformer algorithms require a frequency domain implementation. Uh, the state of the Art algorithms require, uh, uh, the state of the algorithm should be preferred over the proposed ones in case you need to work in frequency domain. Uh, the proposed one in frequency domain uh, doesn't have any gain in resources or detection performance. So they, they shouldn't be considered in any case. First, uh, oh sorry, uh, and uh, concerning the third and last method to solve the formulated problem, uh, it's focused in to find an efficient decimation filter architecture capable to perform both uh, filtering and delay operations in the same structure. In other words, uh, the idea is to replace these two blocks here in Cascade by a single block that merges both operations. The, proposed, proposed solution is based in the use of maximally flat or Samadis filters. These filters have uh, this impulse response uh, and the behavior of this filter can be adjusted by only these three parameters N, K, and, and D. Uh, these filters work as a low-pass filter with maximally flat response in the passband. Uh, while these filters are not optimal low-pass filters, as the Ekiripo ones mentioned in the past slides, uh, they have the capability to change its group delay uh, just adjusting the D parameter. In this figure, uh, it's shown how the group delay is changing with the D parameter, uh, changing also in the minus 5 to 5 range in the passband. Unfortunately, this filter has the disadvantage that of to have a bumpy response as the parameter increases also. We can see how the frequency response has this growing bump in the high frequency as the D parameter increases. Uh, but it's also shown uh, that bump only affects one part of the frequency response. The other part, that is what we, what interests to us, uh, is always kept flat here. These filters are also multiplierless. Uh, in these diagrams are shown the possible implementations of type 2, type 2 at one, wanted two, and Sendler. Each one has advantages and disadvantages and can be used in different situations and applications. So uh, because of the configurable group delay capability of the Samatis filters, they are very suitable for our purposes. Therefore, uh, it is proposed uh, this decimation filter architecture called the late decimation filter, which has the capability to alter uh, its group delay and also to decimate uh, given an, an, input. This uh, is a multi-stage uh, filter whose penultimate stage is Samadhi's one and the latest stages are IQ Ripple one. Uh, the purpose of this Akiripo stage is to compensate the, com the bumpy response in the Samadhi's filter that I showed in the past slides. Finally, uh, this Samadhi's filter can be implemented using any of the aforementioned structures. As this example, uh, I am using the type 2 implementation one. Uh, the BA part are respective to this to this uh, b the big part will be just this, this this part of the filter and the part is this part of the filter so you, you have here the b part and the a part and you can see also that the b part on, only depends on the, on the delay and the e part is doesn't depend uh, on the delay So the, the delayed uh, decimation filter proposed uh, and shown in the past slide can be used to implement a delay and some format like this. In this novel and proposed uh, structure, the A part of the Samadis filter, what I mentioned in the past slide, and the Kiripo filter uh, is shared is shared between all the channel inputs. The delay of each filter is adjusted uh, with the D parameter in each channel in the big part of the Samadhi field. Uh, the multiplier elements are also relocated by linearity property, properties of, uh, of a linear system like this. Uh, so uh, for comparison purposes, uh, a delayed decimation filter was designed with the same filter specifications than the other methods. Uh, turns out that, that the required delayed decimation filter for this case should have three stages, an elephant, uh, Asamadis, and a Kirikou one. In these two graphics, uh, it's shown how the recursive filter compensates the bumpy response and the Samadis filter here. So it is the Samadis filter bumpy response. And, the Kiripu one, it's acting in the same time, but in the stop band part. So it is innovating this bumpy response here. Uh, so it, it's also interesting to see that the uh, passband response is kept always flat independent of the bumpy response of the mixed filter. In this other figure, it's shown the overall frequency response of the of the proposed filter. Uh, it's shown that uh, the low pass it is, is still a low pass filter uh, in the group, and it also it's shown in this in this graphic how the delay, the group delay is changing according to the D parameter. So you have uh, many values of D and you will see as the, the, the delay of that filter is changing accordingly expected. Um, also, it's shown the ripple, uh, the ripple response here. Uh, it is still under specification, independent of the pump response of the max flat filter. So uh, comparing implementation resource of the beamformer using the semantics filter, the red one here, with the other ones discussed in, along this thesis, uh, the, the green one and the blue one. Uh, it's shown that uh, the proposed one is the most efficient in terms of computational requirements, these, these three points here. In terms of memory requirements, it's only one step before the state of the art here. Uh, in other words, we could say that the novel structure proposed in this thesis uh, is the more efficient one for being specifications, as shown in this thesis also can't generalize uh, for other specifications uh, because uh, it, it, it, could change. It, but for this specification, it's shown that the novel structure proposed is the more efficient one. Finally, um, again uh, comparing the most relevant state-of-the-art proposed uh, architectures of this thesis and the state-of-the-art discussed ones, we can conclude uh, that the informer based on Samadhi's filters, this first one, is the more efficient one as, the required, as it requires less computational resource, this, this, this metrics shown here. Uh, and it also requires that least computational resource uh, resources uh, of the, the, the sorry, uh, it requires the least computational resources, and it, it's the second least uh, uh, the second uh, method requires the least quantity of memory. It, it's only after this method here or in other words, uh, we can say uh, that pro the proposed Samadi's filter provides uh, the best trade-off between storage and computational resource uh, implementation. So if you, if you want to implement uh, uh, a system when power consumption is critical, you should consider to use this architecture, this novel architecture. finally, uh, uh, the result of this thesis uh, suggests the possibility of to use uh, the delay the same decimation filter structures based on Somalis filter inefficient implementations and narrow band signal applications. So we based uh, our discussion in this thesis uh, around uh, the audio signals, which are broadband signals. So I, I believe that uh, these same methods are applied in narrowband signal applications like radar or telecommunications. It could also uh, show uh, promising uh, results uh, in efficiency of implementation also uh, as uh, it's it is shown, it's demonstrated uh, that the binomial structures used in the implementation of Samadis filter are identical to the the functions or wavelet functions of, of Debussy's. These Debussy's are perfect reconstruction of wavelet functions. Uh, so these delayed decimation filters uh, could be used uh, in efficient implementation of variety of processing algorithms when it's work in wavelet domains. So maybe for medical application of or other ones, uh, it could be interesting to to use this kind of some of these filters in their implementation. Mm. So uh, thanks for, for, for attending this, this presentation. Uh, feel free to ask me some questions. Answer something. Ok, thank you very much. Uh, Sami, mantemos as questões em português, você prefere em inglês? A gente acabou não ah, discutindo sobre isso. Pode ser em português? Beleza. Então, tá certo. Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Sei que foi é muita coisa, né? É difícil a gente conseguir encaixar tudo isso no tempo, mas você fez isso muito bem, parabéns. E acho que agora a gente parte para as discussões né, sobre, sobre esse trabalho super abrangente. Eu vou iniciar convidando o Vitor, então, para a arguição. Opa. Vou tentar ligar aqui as coisas. Pronto. Oi. É... Bom, é, você falou que pode ser em português, mas se precisar preferir inglês, eu posso falar inglês também. Tanto faz. Então, pode ser português, não né? tem tá problema. Tá é... Bom, primeiro, obrigado pelo convite. O trabalho, o seu trabalho é muito interessante mesmo, coisa que me interessa já faz um tempinho. É, eu gostei muito dos seus resultados, das análises que você fez e dos, dos algoritmos em que você chegou. Realmente está tá muito legal. É, eu, eu marquei um monte de coisa aqui no texto, para melhorar o inglês, depois eu mando para vocês o, o, a cópia, é, isso não vale a pena falar agora. Então, eu te marquei algumas coisas aqui. Algumas coisas são meio, meio esquisitas de inglês, que <laughs> muita gente não, não, não pega, mas é, eu deixei tudo marcadinho aqui. Uh, com, com relação ao trabalho, deixa eu pegar aqui as dúvidas que eu tenho. Ah, hum, na equação 2.5, lá no começo, quando você está falando do, do, do, sigma delta, é, eu sugeriria que você colocasse aqui a integral de menos π até mais π, porque eh, quando você corta a integral aqui, se eu estou entendendo direito o que, que você está fazendo aqui, é, quando você tor corta a integral no intervalo que você está fazendo, você está implicitamente assumindo que o seu que o seu filtro é ideal, né? é, quer dizer, que fora da faixa de, de passagem ele, ele tem ganho zero mesmo, né? É, geralmente faz diferença depois no, no resultado. Então. Sim. É... Sim. É, é, na derivação de, do SNR para o sigma delta, né? Deve é. é, é, literatura é, é, é considerado um filtro ideal, só para efeitos de, é. de, de estimação. Né? É, não, é, é mas como você colocou, como você não está falando de filtro ideal, né? Então, a integral é, é, é de menos pi até mais pi, e depois, na hora que você faz a aproximação de que o filtro é ideal, aí você corta, mas... É, mas exatamente como você está jogando a energia do ruído para frequência alta, e o filtro não sendo ideal, se ele não for muito, muito bom mesmo, a integral lá fora faz um pouquinho de diferença. Então, é, é fica mais preciso se você escrever assim. É. que mais que eu marquei? Importante. achei bem interessante esse outro método de fazer projeto de filtro SIC que vocês acharam, que eu não conhecia. É... O... é... tem umas restrições, né? Tem uns constraints para ser usado, mas é bastante interessante mesmo pequeno, não precisa de multiplicador. É. O, o, do David também não precisa, mas aí ele precisa de um... Ele é mais difícil de projetar, ó, se eu entendi bem, e ele precisa de um, de um, de um multiplicador que vai trocando... Sim, sim. Falou, valor, é, é, é, um chato. Todo, todo o filtro, a parte do, a parte do signo. Eu fiquei curioso aqui é, nos algoritmos para você escolher a melhor estrutura. É, é muito demorado rodar esse algoritmo, dependendo da... da... Ah, sim, sim, ele demora é, um, um pouquinho. É, ele é, não é runtime esse, esse, esse efeito. É, não, isso não é tão importante porque não é real time, né? Mas é... é, é tem alguma restrição no, na, na taxa de é, oversampling? Porque, porque você está testando um monte de combinações, né? e o número de combinações, eu acho que aumenta conforme aumentar a taxa do oversampling, né? Tem alguma restrição de, de tempo, de memória, para você o algoritmo? Não, uh, bom, eu testei para a versão de 192, é, 192 demorou sim, demora uns, sei, uns quatro horas, mas, mas ele funciona, não tem problema. Mas depende da capacidade de processamento que você tem, é do algoritmo em si. Aí você pode restringir também, né? só testar algumas combinações e tudo. Mas é, sua proposta aí foi mais geral mesmo. Né? Aí eu acho, eu acho que dá para restringir muita coisa. Né? É porque você está fazendo uma busca exaustiva aqui, né? Você realmente está pegando todas as combinações possíveis, né? Isso, isso. Isso porque não tem jeito de você saber. É, como eu falei na né, apresentação, uhum. é difícil é, é, calcular essa ótimo, ótima decimação para cada, para cada estágio. Né? não tem um jeito de generalizar isso né? para todos os tipos de filtro, para os tipos de respostas. um Bom, o resultado do seu Beamformer no, no, domínio PDM aqui foi bem, muito bom mesmo, né? É... Você consegue um ganho bem grande fazendo essa troca. É... Agora, fazendo a troca, eu achei que você ia acabar com, com a, é, o, o, diagrama do, do é, de potência lá, em função do ângulo, mais, mais fininho, né? Porque você está com uma taxa de oversampling grande. Eu pensei que ia dar um negócio mais suave do que parece que deu. É, ela é, ela é mais suave, ela tem um pouco mais de ganho, mas sim, ela não é... Eu testei ali só 180 pontos né, de, de versão. Talvez botando mais, mais, mais, mais pontos de teste, de teste de, em, vários ângulos. Né? so it, it's a little bit limited on uh, Touchdown or something. It, no infinite le, le timeout também. São 192. Está limitado também ao número de microfones. Ah. É... Eh, o os métodos usando a FFT, é, agora é, eu também achei que, a, que, as curvas aqui de potência iam ficar mais suaves, porque daí você escolhe o atraso, né? Então, estão no domínio da frequência. E por que que deu, no caso da FFT, deu essa escadinha aqui também? Sim. É. bom, como você está em, é, em, domínio de FFT, né, você faz uma multiplicação complexa, né? o atraso ele não é limitado ao delay, mostra mostrar você faz uma multiplicação complexa. Então, hum, eu acho que não deveria ter diferença, porque a, a, a, o, a resolução depende mais da, da, da resolução do atraso que você tem no sistema. E, e no, tanto em, em, qualquer algoritmo de, no FFT, você está fazendo atraso via é uma multiplicação que não tem uma resolução. A solução só vai depender, do, talvez, do número de, de bits em, em quantização do sistema. Né? Mas se você trabalha em ponto flutuante, no algoritmo não, não vai ter diferença. O... Tá, aqui você fez tudo em ponto fixo? Como é que foi? Não, não. Nessa é, é, simulação ali, é, foi feito em ponto flutuante. Mas, não, mas pode ser em ponto fixo também, quer dizer, se você considera 32 bits de de, de, de palavras de processamento. Né? É, é, é, mas é que eu tenho na dúvida, se, o, se você está fazendo em frequência com ponto flutuante, é, é, essas curvas aqui de potência não deviam dar mais suaves? Porque daí, por que, que tem essas escadinhas? Bom, a, ah, a escadinha é mais pelo número de pontos que eu estou usando, né? É, e ah, tá. né, pelo ponto de, de amostragem. Na, Por causa da amostragem na, na, na frequência, na, na, na, na direção, né? Eu estou perguntando porque lá atrás você tinha falado que dava uma pitadinha por causa do atraso ser, ser um número... Contínuo. É, não ser contínuo, né? Certo. É a de você está usando, mas... E aqui deu a escadinha também, eu achei, achei esquisito. Essa é verdade né, no, no caso do tempo, porque no tempo você, o atraso depende do frequência de amostragem. No caso da frequência, não depende da amostragem, não é só multiplicação completa. É. Mas se a escadinha da causa do amostragem no ângulo que eu estou fazendo. Ah, tá. Tá, é, é bom então, pensar em dar uma, uma explicada nisso, porque isso me deixou curioso, né? Porque eu falei, ah, lá eu entendi por que, que tem essa escadinha, aqui eu não estou entendendo por que, tem essa escadinha. É, seria bom dar uma avaliada nisso, explicar isso. O... Quando você falou na apresentação também você falou que o, a linha de atraso, quando você está trabalhando no, no PDM, né, com a, o fluxo de bits direto da saída do microfone, é, ela é bem mais longa, né? Mas ela é bem mais longa, mas é um bit só, não é? Porque o depois, a hora que você coloca no filtro, é, ela é mais curta, mas é com vários bits. Não tem uma diferença aí também? Sim, é, isso é verdade. É, tem um trade-off ali. Né? Vai depender é. do, do, tamanho do, do traço que você quer. Né? É, quer dizer, se o eixo é mais longo, não é necessariamente porque você tem que ver o mais longo vezes o, o número de bits. Isso, isso. É. Né? É, você, você pode é, ter um, um, um número de bits é, no atraso no, no PCM pode ser maior às vezes que no PDM ou no contrário. Isso vai depender muito do, do atraso que você quer e da taxa de decimação. É. Tem é um trade-off ali. É, é, é, eu estou falando porque simplesmente não é 192 vezes maior, né? É, é só um. Mas... É, não nada disso é considerado isso, né? É, é mas eu estou falando por causa do jeito que você falou. Sim, sim, é. né? Porque dá essa impressão de que, que, que é bem maior, mas na verdade é mais longo, mas tem menos bit, então não é... A, a memória que você acaba usando pode ser maior, pode ser menor, depende do... Né? Tipo, é mais na hora de falar ou na hora de escrever. É, é bom tomar cuidado, porque. é, Através de eu vejo. <laughs> o filtro do Samadhi também consegue né, é, uma resolução, então, se eu entendi bem, bem maior de atraso, né? Porque você está fazendo um atraso é, dependendo de uma, de uma constante, então, em princípio, você consegue vencer esse problema do atraso é, ser discreto, né? Sim. Isso tiver que ser se atrasó é inteiro, pode ser assim. Isso eu não sei se eu não, não, não, lembro de ter reparado você ter chamado a atenção para isso, porque é uma outra vantagem desse, desse seu método. Não só ele tem menor é, complexidade, mas ele também é, consegue um conjunto de atrasos mais preciso, né? o... Aí, é... você acha que daria para estender essas suas ideias para um informer que não fosse só do Leon se fosse um informer do tipo é, MVDR, alguma coisa assim, que você tem que tem a, tem a inversa lá da matriz de ruído e tal, de autocovalência do ruído. Acho que dá, seria um interessante tema de, de estudo. É, quer dizer, né? talvez os atrasos poderiam não mudar do jeito que é proposto no eleição, né? que, que são proporcionais um com o outro. Provavelmente fazendo de outro jeito, fazendo eles mudar termômetro de, eh, poderia ser estendido esse análise para outro tipo de informação. Eu estou contando... Desculpa, desculpa. Sim. É, eh, não, peraí, termina, depois eu... Não, então, é, eh, o problema é que esses, esses, métodos estão mais em domínio do tempo, né? Então, é um pouco limitado nesse caso do, de trabalhar nesse domínio. Esses os mais complexos são mais é, pensados para trabalhar em domínio de frequência, com mais capacidade de processamento. É, geralmente é, é, geralmente é em domínio da frequência, mas é banda estreita. Eu estou perguntando porque é, tem um interesse enorme em fazer agora é, beamformer, beamforming para Arranjo de antena para comunicação MIMO. Né? E, e, aí tem exatamente esse mesmo problema. Você tem, sei lá, 100 antenas é, e, e o, o custo, grande parte do custo está nos ADs para cada, cada uma das antenas. Então tem um monte de gente estudando, até no, no, projeto temático que eu tenho lá, tem o pessoal do Rio de Janeiro estudando isso. É, fazer o arranjo de antenas é, com a com a conversor AD de um bit só. Né? É, que é basicamente isso que você fez, né? que você está fazendo um, um arranjo de microfones com conversora dele um bit só. É, só que lá no caso, geralmente eles não usam delay in sum. Ele, o, o, o beamformer é, é, é, de banda estreita e, e, eles usam alguma coisa tipo um MVDR modificado, alguma coisa para ter robustez com relação a, a, a do, do é, de posicionamento dos micro, do, do, das antenas ou de é, incerteza na, nos vetores diretores e tudo mais, tá lá da, da, propagação da onda, é, e nos ganhos das antenas, né? Uh, mas é um negócio mais tipo MVDR. É, então, se você conseguisse estender essa sua ideia é, para alguma coisa naquela área, seria ter um trabalho bem, bem forte aí. Tinha muita gente interessada nisso. Eu vou pensar sobre isso. É, é como eu falei no trabalho futuro, né? Eu, eu sugeri também que talvez poderia ser usado esse, esse é, não, não sei se é essencial fazer, mas se der para fazer, é um negócio que tem, tem bastante gente querendo fazer. Tem muita gente estudando. É, se você está interessado em continuar na, na, na, na, área de pesquisa e tal, é, não sei o que, que você pretende fazer para frente, mas isso é um campo que é, esse tipo de, de, método que você fez, se você conseguir fazer um negócio, vai ter bastante gente interessada, quer dizer, é pegar um trabalho com muita citação, esse tipo de coisa. Vale a pena dar uma olhada. Obrigada. Eu vou dar uma olhada acho que me interessa muito também. continuar nessa. Legal. É, e a, última pergunta, vocês publicaram um artigo num congresso, né? Mas eu acho que vocês podem publicar isso aqui num, numa revista também, não dá não? Sim, é, é, foi publicado no congresso, mas só os análises preliminares, que foram a qualificação praticamente. É, agora a ideia sim é publicar isso num congresso. Nossa, passa do tempo, né? Mas eu estava mais focado na, na tese, mas agora com mais tempo, eu acho que a ideia é cobrar isso. É, não pegar, juntar tudo isso aqui e mandar para um, sei lá, Transactional Circumstance Systems ou alguma coisa assim, né? Na é. verdade, a, a, a ideia era justamente essa, era publicar e depois defender. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou de cabeça <laughs> pelos ares. E, e aí acabou que o tempo passou e a gente teve que, que priorizar a defesa, mas é. depois é. disso vem, vem a publicação, sim. É, eu estou falando isso principalmente porque ficou um resultado muito legal. Eu acho que é, você deve o, o, tentar realmente fazer um artigo de revista com isso aqui. É. Bom, é, era isso que eu tinha para falar e comentar. Depois eu mando aqui a minha, a minha cópia com as, com as observações. Parabéns pelo seu trabalho. É, e boa sorte aí no futuro também. Muito obrigado, Vitor. Vamos levá-las todas em consideração. Certo. Uh, seguimos então para o Renato. Renato, se quiser fazer suas considerações. Bom dia a todos. Aí. Bom dia a todos. É, obrigado pelo, pelo convite. Foi, foi, foi bastante legal ler ler o documento, ver a apresentação, e, e concordo com os elogios do, do, do, do Vitor, e acrescentaria um ainda, que isso aqui ficou um, um grande tour de processamento digital de sinais, né? Ficou, tem, tem um pouco de tudo, né? Coisa que, como foi falado aí, é abrangente, né? Tem wavelet, tem multi processing, tem projeto de filtro, tem, tem é, é, ficou muito interessante nesse sentido. Ficou uma coisa que é um trabalho que certamente demonstra muita maturidade, muito, muito domínio da, da, das ferramentas clássicas por um lado e ferramentas não tão clássicas. Né? O filtro de Samad é uma coisa que eu particularmente não, não conhecia, não sei se isso fala mais a respeito do meu conhecimento da área do que sobre o, o filtro em si, mas ainda assim eu, eu não conhecia, foi muito interessante ver, conhecer, é, ver o potencial da, da técnica. Né? É, eu também não, Renato, isso foi algo que o Sami que trouxe. Ó, que bacana, que bacana. E, e corroborando aí o comentário do Vitor, esse problema de, de, de beamforming em sistemas MIMO é, é tão sério que o pessoal muitas vezes, quer dizer, eu vejo também trabalhos que fogem da parte digital. Falam, o custo de, de botar 100 ADs no, no, no sistema é tão alto que eles fazem sistemas híbridos, né? porque eles fazem um pouquinho do beamforming analógico, um pouquinho digital, vão agrupando, tem uma série de estratégias que o pessoal usa. Né? Então, realmente é um problema que é bastante sério. Então, só corroborando aí a sugestão do, do Vitor de que pode ser uma área bacana. É, também fiz algumas observações no, no inglês. É, também vou mandar, não cabe comentar, não cabe comentar aqui grandes coisas. E, e como eu sempre digo, Sani, quando eu mando um documento desse, esses é, é, é, a minha leitura pessoal ali. É, as coisas são sugestões. O documento está bacana. Não tem, não, teoricamente, tá, não teria grandes coisas para fazer. Então, é, acata as sugestões, ignore as sugestões na, na, no que você achar que, que vale a pena ser acatado. Claro, tem algumas que sobrou um S, era para estar no singular, está no plural, coisas assim. Essas, mas, mas fique à vontade ali, não, não precisa se preocupar, pô, tem que implementar cada uma das sugestões que o Renato fez, não, não é assim não. É... Então vamos lá, sobre o... A primeira <laughs> coisa, curiosidade tonta aqui, vocês colocaram que o SIC é Cascade Integrator Combinator. Para mim era Cascade Integrator Comb, não Combinator. O combo no sentido de ser um filtro combo, né? Que a resposta ao impulso parece um pente, né? Tem uns dentes aqui e ali. É... Sim, sim. E eu procurei na internet e só vi comb e não combinator. Por que, que vocês botaram o nome combinator? É, é, é padrão? Eu acho que não tem uma... É, é, é... Na verdade, eu não, não tinha pensado nisso de comb né? Para mim sempre foi um <laughs> combinator por, pela, pela segunda parte ele combina se não é que vem. É, pois é, bom, é só uma curiosidade, uma coisa para ir atrás, mas né, no Google Cascade Integrator Combinator, não, eu não, não, vi se aparece, eu não lembro, eu procurei, não, não, não vi nada assim, em geral, Wikipedia, essas coisas todas mostram Cascade Integrator Comb, mesmo de, de pente, não sim, de combinador. Mas, bom, é, é, é bobagem. Só fiquei curioso, falei, nossa, eu nunca vi esse nome, será que eu que estou desatualizado? É, é, aqui também, nesse, nesse começo, eu achei muito legal essa escolha que vocês fizeram de botar objetivos, assim, de maneira muito explícita. Achei que ficou muito, muito agradável de ver. Vocês estão me ouvindo ainda? Que ele disse que perdi a conexão aqui. Estamos escutando. Ele me, me deu um recado ali de perda de conexão muito bem, vocês não fazem, quer dizer, é, é, bacana isso que vocês fizeram, eu botei uma pergunta aqui de, de usar Cordic, né, aquelas estruturas de, de, de, operações aritméticas que se usam em FPGA, mas como vocês fogem de multiplicação, eu acho que a minha pergunta perde um pouco o sentido, né, essa, essa, essa, esse meu comentário aqui. É... Estou indo atrás aqui das minhas perguntas. Onde está isso aqui? Essa que eu queria perguntar. Sim. Na sessão 321, quando você fala do CIP, né? da compensação, do, do, da distorção do CIP, é uma coisa que eu, eu não sei se, se eu que perdi algum detalhe aqui, mas você coloca aqui, você define o C em relação à taxa de passagem do, do filtro, né? E daí você fala que coisas funcionam bem para ser menor que meio, ou para ser menor que um oitavo, e daí você fala que tem, você precisa de uma compensação para ser menor do que um quarto. Mas, quer dizer, o, o, o troço que funciona para ser menor que meio já não deveria funcionar para todos esses outros intervalos? Porque ser menor que um oitavo Sim. é ser menor que meio também. Então, se o troço funciona bem para ser menor que meio, ele automaticamente funciona bem para ser menor do que um oitavo. Então, eu, não, eu, acho que eu não entendi direito qual é o problema. É, é eu acho que essa é a minha pergunta aqui. É, é mais em termos de eficiência, né? É, de utilização. É, se de fato ele funciona para meio, vai funcionar para oitavo. Só que se você ver a tabela, né? o número de multiplicadores, de sumadores, é, seria maior. Então, é, então, é melhor se você já tem a restrição de trabalhar para um Otavo, sabe? Do que, para um Otavo, porque ele vai precisar menos é, simuladores. Poderia funcionar com outros brasileiros, Entendi. Não, tá claro, tá claro, tá claro. Isso realmente, eu, talvez esteja no texto, eu tenha pulado só, mas é uma coisa que realmente não, eu não tinha entendido quando eu leio, mas tá claro, tá absolutamente claro. Questão de eficiência mais do que outra coisa. Né? É... Assim, quando você fala do seu, voltando às perguntas do Vitor sobre o método lá que testa todas as combinações, né? É, claro, ele funciona, ele funciona offline, não é online, não tem muito problema, você tem que escolher só a, a, a melhor combinação. Mas aqui você está botando... É, isso aqui que você está botando é um R de 192, né? É isso? O R que você está usando aqui nessa tabela é 192, né? Sim. É... Esse é um R típico, é, né? Não, o R não vai ser muito... Quer dizer, basicamente a minha pergunta é a seguinte, você não vai ter nenhuma situação em que essa complexidade vai crescendo exponencialmente e aí você chega numa situação em que aquelas quatro horas passou para 400 milhões de anos e aí sim a complexidade não te deixa resolver o problema. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Quer dizer, esse, esse, é um, é, esse é um exemplo muito básico ou é um exemplo típico? Não, eu acho que o exemplo é típico. É, até acho que é, o que eu vi, é, falando de processamento de áudio, né? É, é, 192 é menos 104 de decimação. Tá. Então, um, um, a princípio não teria problema, mas, mas isso outra vez, vai depender mais do, da capacidade de processamento que a gente tem. Ah, dá para implementar esse algoritmo também de é um jeito mais eficiente. Né? O que está proposto aí é um, um, um jeito tosco, né? É mais para saber o princípio do, do, do, funcionamento, mas eu acredito que depois é fazer uma escolha mais inteligente do, das combinações na hora de, de rodar o, o filtro. É, não sei se vale a pena investir muito nisso, né? Se, se esse é um exemplo típico, porque imagina o seguinte, quer dizer, quando o R for igual a mil e, mil e tanto, aí o número de combinações vai crescendo muito rápido, pode crescer demais e pode se tornar inviável. Mas se o exemplo é típico, leva quatro horas e é offline, eu não vejo, não vejo grandes necessidades. Eu acho que a curiosidade é mais essa. É, é, a complexidade desse, desse problema é típica. Eu acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. É... Aqui. Eita, tá ferrando aqui. No caso da, do, do, do, do, dos processamentos no domínio da frequência, do binform e domínio da frequência, eu acabei não, não, botando bookmark aqui na página. É, Quer dizer, a hora que você passa para o domínio da frequência, você perde todas as coisas sem multiplicação que você tinha antes, né? Quer dizer, você perde todas as coisas que são só um bit, você perde essa, essas, essas vantagens, correto? É, no domínio da frequência, é tanto que por isso é, é feita uma comparação de quanto seria a diferença. Mas sim, é, você perde tudo isso, você perde a a eficiência que você queria. Então, tá. é, o problema que era mais buscar um algoritmo em termos de, de e, e, e é esse e é esse fator que leva aquela complexidade maior que você mostrou numa tabela na apresentação? É, é, é essa perda de, de, da, dessa estrutura vantajosa de, de representação? Ah, tá. E aquela complexidade complexidade você calculou para ponto fixo, ponto flutuante, é relevante? É ponto fixo. É ponto fixo. Tá. Deu um atraso grande, É... mais que eu tinha aqui? Essa parte do Samadhi eu, eu achei realmente muito legal. É uma daquelas, daquelas coisas que eu gostaria de, de, de saber mais. É, e, e, isso vocês acharam de que jeito? Ele apareceu em que contexto? Ah, bom, a história é um pouco... É, bom, eu, eu, a gente começou estudando os... Uh, primeiro dos capítulos, capítulos né? É, que são hum, os PDM e algoritmos de, eh, para hacer eh, utilizar os dissemination filters, mas eh, os resultados não, não, eram muito bons, pelo menos eu não, não, não estava muito contente com os resultados. Eh, comecei a pesquisar, pesquisar, entrei na parte do Wavelet, eh, Wavelet parecia muito promissor, fazer eh, um beamformer em Wavelet também, eu tentei fazer isso, tentei fazer em Calamar é, usando é, a transformagem de Hadamard. É, a primeira ideia que o Bruno falou é, foi fazer em Hadamard, mas é, não, não, não tuvo muito resultados. Aí fui para Wavelet, achando que poderia ter é, um bom resultado também, mas não, não teve. É, e olhando os Wavelet, é, é nós vi que tem essas estruturas de Debussy, e indo de Debussy, que são os, os, os pelas, pelas filtros de reconstrução perfeita. vi que tem esse é, é para... Vi que eles usam essa, essa, é, esses filtros de máximo flare para fazer reconstrução perfeita. Né? E, e casualmente vi que esse, esse, essa que é, é, é, esses filtros de Bushi são os mesmos que os Samages, só que ele, ele não necessariamente precisa ser usado no Wavelet, ele pode ser usado para filtrar. Né? Então, ali, fui atrás dos papers do Samadhi, que são uns três, quatro, falando sobre tudo isso que eu resumi ali. E deu, e deu para ver que pode ser usado um informe. É, tem restrições, como, como eu tinha falado também no, no texto, mas mais ou menos foi essa história. Foi deixar Adamar para o Wild para, para Samadhi. É, não, bacana, muito legal. E só para finalizar, também corroborar a, a conclamação do, do Vitor aí, eu acho que vocês têm resultado para publicações ambiciosas, eu acho que está tá bem interessante. É, foi um trabalho muito bem desenvolvido, muito amplo, mostrou muita maturidade aí, Sami, na, em, em juntar todas essas coisas. Então, de parabéns os dois. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e boa sorte aí no, no seu futuro, Sami. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado mesmo. Bom, é... eu queria então abrir a oportunidade para os colegas que estão aqui presentes, se alguém quer, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E a gente também está é, compartilhando, fazendo o streaming na internet, eu, eu, acabei de olhar lá, não temos nenhuma pergunta lá, mas se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, na internet também fica à vontade. Hum, ok, então eu vou só fazer alguns comentários. primeiro que o, o Sami, ele, a gente se conheceu quando ele fez uma disciplina de pós-graduação como aluno especial. E naquele momento ele já fez, já, já fez um projeto, né? eu sempre tenho um projeto aberto no, né, de fim de semestre, de fim de disciplina, e naquele momento ele já fez uma coisa super bacana, né? que foi uma cabeça que rastreava, um, fazia um rastreio binaural, biauricular, né? a partir da, da medição daqueles do sinal auricular, ele conseguia não somente determinar a posição do objeto, mas fazer a cabeça girar. Né? Eles construíram um motor de passo, acho que era nessa, né, para girar e rastrear e olhar na direção do, do som. Então, já, já começou com um projeto bem é, impressionante ali, assim, no, no curto espaço de tempo. Depois ele, ele me procurou para para fazer o mestrado comigo. É, o mestrado dele foi feito sempre é, em paralelo com o seu trabalho, né? O Sami trabalha na NXP como desenvolvedor e é, explica em parte a, a, razão de a gente não ter conseguido publicar ainda outra, artigo, porque quando deu a pandemia, o, a quantidade de trabalho aumentou de todos os lados, né? E para o Sami uh, ficou puxado também, além de alguns problemas pessoais que ele teve aí nesse, nesse momento que ele teve que passar um tempinho lá ajudando a mãe dele. Mas desempenhou assim um trabalho excepcional. Uma coisa que ele não mencionou foi que quando ele estava estudando a possibilidade de usar as transformadas de Radamard para isso, ele acabou tendo uma ideia para uma aplicação na, lá na empresa dele. Isso resultou numa patente, né? Então, o Sami teve uma patente como um side, side job aí da, da pesquisa, uma, um spin-off dessa pesquisa. E acho que, assim, isso tudo só para corroborar o, o trabalho, né, que, o empenho dele esse tempo todo é, e, e ele mencionou, mas eu quero reforçar que boa parte desses algoritmos que foram apresentados foram de fato implementados em FPGA, né? nós estamos com, uma, com um arranjo de microfones MEMS emprestado do Victor, e, e ele fez, chegou a testar alguns desses algoritmos uh, na FPGA. Então, tem, que também por como o trabalho já ficou tão grande, a gente não incluiu essa parte de, de avaliação da, da implementação, mas isso também foi feito. Então é que chegou o um momento que precisamos focar no, no que, que seria apresentado aqui no, nesse texto. Mas é isso, eu só queria botar em contexto todo o trabalho do, do SAMI, agradecer aí pela confiança né, do SAMI por ter desempenhado esse trabalho muito bom. E, então, dá os parabéns. Obrigado, Bruno. Eu queria também é, agradecer muito pela sua confiança. Você é imenso. Eu mostrei que você foi, vi que você foi muito aberto comigo, me deu muita liberdade para poder pensar, para poder explorar muitos métodos. É, obrigado por tudo isso, por entender também pela, pela paciência em, em em, todos estes dois, três anos. <laughs> É, eh, eh, não foi fácil, pela, como você falou, pelo peso do trabalho, pelas pessoas que fizeram. Mas é, é, também saber que você entendia isso e, e tinha a paciência para poder suportar esses problemas foi muito, muito importante para mim. Muito obrigado mesmo, eh, Bruno, pela, pela confiança. Foi um prazer. Bom, é, agora a gente vai abrir a salinha, onde eu vou convidar o Renato e o Vitor, e logo, logo a gente volta. Nesse tempo aí, se os colegas quiserem ir matando a, ansiedade do, do Sami, vocês ficam à vontade, podem bater papo aí. Obrigado. Bom, acho que estou esperando aparecer o, o microfoninho do Vitor. Mas acho que a gente já pode ir informando o SAMI que se está de parabéns, você foi aprovado. Então, nosso novo mestre da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Parabéns, SAMI. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Liberdade Bruno. Ótima notícia para mim. Parabéns aí. O Victor, pelo jeito, está com, tá com problema de conseguir entrar, mas tá estamos liberando ele aqui. Mas é isso aí. A gente estava... Demorou porque a gente estava batendo o papo do Covid, tá? Não era porque a gente estava pensando muito no que, no que... Se você ia estar tá aprovado ou não. O que acontece nas salinhas. Para dar uma deixar o, o candidato com um pouco de preocupação, enrola um pouquinho lá, mas você foi aprovado com sem unanimidade. Então, fica aí os parabéns da banca. Obrigado, Se fosse no, numa situação eh, pré-pandêmica, a gente iria combinar um almoço agora para comemorar. Mas uhum. agora a gente deixa isso para quando a gente poder se reunir novamente. Bom, então Parabéns, então... Bruno. Parabéns a todos, muito bom trabalho, sucesso. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, e, Renato. Eu não sei se você viu no, no YouTube, o pessoal, tua família, estava dando os parabéns também. <laughs> então, eu, eu repasso aí o parabéns do, dos, dos familiares que estavam lá. Só, então era isso. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Não, eu vou, eu encerro a sessão e depois a gente acerta os ponteiros quanto à parte da documentação e e a ata, a eu já vou encaminhar, e depois a gente fica faltando só entregar o texto final para a biblioteca, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Um abraço, então. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom, bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Boa semana. Então. Tchau.